արևը։ Ուր է։ Ամբերի հետևն է արևը։ Ինչ գույն է ամբը։ Սև է։ Ամբերը ուր կացին։ Հերու կացին։ Ով է գավ։ Կակավիգը։ Ինչ հրավ կակավիգը։ Բերավ։ Եվ ինչ բերավ։ Բարևներ բերավ։ Բարև վերավ ծաղիկներեն։